सोशल मीडिया और खासकर फेसबुक पर लाइव चैटिंग का कितना बड़ा दुष्परिणाम सामने आ सकता है इसका एक मामला कर्नाटक के बेंगलुरु में सामने आया है यहाँ पर पत्नी को सोशल मीडिया की लत लग गई और उसके पति ने परेशान होकर पत्नी और बच्चे दोनों को मार डाला इस पूरे मामले में तथ्य जो सामने आया है उसके अनुसार पति का यह कहना था कि वो अपनी पत्नी से बेहद परेशान था क्योंकि वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर समय बिताती रहती थी और अनजान लोगों से चैटिंग करती थी और उसके पास घर के लिए खाना बनाने तक का समय नहीं था वो किसी की सुनती भी नहीं थी इसके बाद पति जब उससे बहुत परेशान हो गया तो उसने अपनी पत्नी को ले जाकर जंगल में मार डाला और बेटे को भी मार डाला कुल मिलाकर इसमें पूरी उल्लेखनीय बात यह भी है